күйеу баласынан жүкті келіншек жаз айы күннің ыстығы төбені тесіп өтердей сол ыстыққа қарамай басына орамал таққан жасы он жетіге әлі де толмаған жас келіншек 4 метр болатын кілемді жалғыз өзі күннің астында жуып отыр енесінің бүгінгі тапсырмасы келін болғанына екі айдың жүзі болды анасы мен жеңгесінің қалауымен осы үйге келін болған жеңгесінің нағашы әпкесіне келін керек болды ол мына талдырмаш сұлу арай жеңгесінің үйіне барып жүргенде болашақ енесінің көзі түскен тоғызыншы сыныпты бітірген қыз колледж оқимын деп әке-шешесін қарызға батырған еді алайда әкесінің жағдайына байланысты жұмыстан босатылып оқуына ақша төленбей оқудан шығарылатын болды бұл жағдайды тиімді пайдаланған жеңгесі арайды шақырып алып менің туыс ағам бар өздері бай тұрады Анада сол ағамның анасы келгенде сені ұнатып қалыпты егер мүмкіндік болса танысып көр отбасында таршылық көрмейсің оқуыңның ақшасын да төлейді деп жас қыздың басын айналдыра бастады ол әңгімені анасына айтып еді анасы да қарсы емес арайдан кейін де балалары бар дегендей лай келінінің әпкесін сырттай байқайды жағдайлары жақсы екені байқалып тұратын көп ойланбай анасы да танысып көр бәрібір бұл үйден түбі кетесің жағдайлары жақсы жандар сияқты өздері оқытып диплом алып беретін болса жақсы жандар болу керек деп жас қызды ойландырып тастады оқудан шығып қалса ауылға келеді бәрі бірдей біреу алып қашары сөзсіз анау айтқандай сұлу емес десе де сымбатты мүсіні мен сүйкімділігі бар арай медколледж жоғып жатқан он бірінші сыныпты бітіріп түскісі келген еді бірақ осы оқуға сонша асыққан қыз әке-шешесін әзер дегенде көндіріп тоғызды бітіре үлкен қалаға құштай ұшқан енді міне екі оттың ортасында қалғандай басы қатып жүр оқуынан шыққысы келмейтін қыз жеңгесіне келісетін айтты бай отбасына келін болып оқуды да оқып ешкімнен кем болмаймын деген жас қыздың жай ғана еді жеңгесі де келісетін біліп жүргендей ертең қалаға барамыз әдемі көйлегіңді киіп шық деп ескертті үйге келген қыз қобалжып барады ертең болашақ жарымен кездеседі әрі ол байдың баласы болғандықтан сондай қымбат киім киген кинодағыдай актер сияқты шығар деген оймен ұйқыға әзер жатты таңертең тұрғанда жүрегі дүршілдей таңғы асты батпай бетін әрлеп арзан бағадағы әтірін сеуіп жеңгесі екеуі қалаға шықты шаңды бұрқыратқан автобуста қалаға жетіп жеңгесі екеуі әпкесінің үйіне келе жатты әпкесі айтқан ана қызды үйге әкел үйді көрсін қаншалықты жақсы тұратынымызды білсін дегені бар Сәулім үй қызыл кірпішпен салынған ауласының өзі үлкен жеміс толы ауладағы үймен салыстырғанда өз үйі тауық қорасы секілді сол тауық әлде қайда бақытты өмір сүргенін ол кезде білмеді болашақ енесі алдынан шығып қарсы алды дастарханды жайнатып қойған не керектің бәрі бар жемей-ақ қарап отырып тойып кетесің арай мұндай салтанатты алғаш көріп тұр ішінен әлі де таңырқап отыр жолым болған деген осы шығар сірә мынадай зәулім үйде тұру қандай бақыт болашақ енесі шәй ішіңдер кәні әй жакош әпкеңе сәлем бер деп дауыстап ұлын шақырғанда арайдың беті қызарып қобалжи бастады сәлем бердік артық сөзі жоқ ұзын бойлы қара түрі жігіт келді де қайта кетіп қалды көз қиығымен қарап үлгірген қыз бол жігіт сымбатты көрінді шай да ішіліп тәттілер де желініп әңгімеге көшкен болашақ енесі келінім болсаң ештеңеден тарықпайсың мына үй дүние мүлік сенікі көрдің ғой үйді балам үй алып жүр өзі алшақ. кейінірек таныса жатарсыңдар а ұмытып барамын оқуыңның ақшасын өзім төлеймін маған келін бол деп сөзін аяқтады онан базарға шықты Қамбат көйлектер мен әдемі аяқ киімдерді арай қалып берді осыдан кейін байғұс қыздың байлыққа есі ауды ауылға келгенде қалада зәулім үйді ауыз толтыра айтып тіпті мына өз үйіне мұрнын шүйіре қарады екі жақта келіскендей құда түсіп алуға арай қарсы болды өйткені өз үйінен қатты ұялатын өз аяғымен қалаға барып қасында жеңгесі бар зәулім үйге әп-сәтте келін болды өкініштісі жары арайдың қасында жоламайды қашып жүргендей келін болды бастапқыда бәрі ойдағыдай күйеуі кешке қасына келеді бірақ көп замай жерге құлап аузынан ақ көпіршік шыға бастады қорыққан қыз айқайлағанда енесі жүгіріп келді күйеуінің талма ауырымен ауыратынын енді ғана түсінді бақыттымын деп ерте қуанған жас қыздың денесі әлі де дірілдеген күйде стаканмен суық су ішіп қорқынышын басуда ол да әсер етпейді мұндай көріністі алғаш көріп тұр арайдың атасы алтын шығаратын зауытта жұмыс жасайды күйеуінің қарындасы бар екі баладан соң енесі тумаған үлкені арайдың күйеуі бала кезден талма ауруымен ауырады қанша байлығы болса да емі жоқ ауру баланы әр жерге сүйіріп жүргенде әкесі басқа қатынды тауып алады оны да түсінуге болатын шығар еркек деген аты бар дегендей бірақ әйелінің барлық жағдайын жасайды атасын көп аса көрмейтініне кейіннен білді қайын сіңлісі әлдеқашан тұрмысқа шыққан екі баласы бар осы уақытқа дейін ұлын әр емханаға сүйреген ана шаршады сол үшін де үйіне келін алғысы келді немере сүйгісі келді бірақ ол болмады ауру ұлы арайдың бөлмесіне кірген сәтте-ақ қатты есінен танады ол жігіт арайдан алты жасқа үлкен жас қыздың сүйкімділігіне үйдің әрбір бұрышынан сықалап қарап жүреді өзінің талып қалатын ауруынан соңғы кезде намыстанып жүр бірақ өзі сондай ұялшақ әлі де бала сияқты жүрегі таза кілем жуып отқан арайдың қасына келіп көмектесейін бе дейді иә деген арайдың нәзік даусы күйеуіне ұнайды солай екі жас сөйлесіп араласа бастады сырттай қарап тұрған енесі іштей дән риза өйткені ұлы осы жасқа келіп ешкіммен араласпаған кілем жуып жүрген екеуі су шасып ойнап жүріп күннің астығына байқар емес кеш батты үйдің тірлігі де бітті бөлмесінде жалғыз жататын келіншек күйеуін күтеді алайда ол келмейді анасының қасында жатады солай күндер өтіп жатты сабағы басталған арай құлпырып оқуға барып жүрді ол колледжде күйеу баласы сабақ береді бір қызығы осы күйеу баласы арайдан он жасқа үлкен жеке көлігі бар арайды көрген сайын іші бауырына кіріп жарты жолға дейін жеткізіп салады үйдің маңына жетпей тоқтап арайка мені түсінші осы жерден түсіп қалсаң әйтпесе енем бізді басқаша түсініп қалар сөздің астарын түсінген қыз басын есеп көліктен түсіп қалды бұл бастамас еді одан кейін күндері жас қызды өзіне ынтық ететіндей түрлі сыйлықтар тәттілер беріп жүрді кейде қараған көз қарасы да ерекше бұл кездері қайын сіңлісі үшінші сәбиіне аяғы ауыр өз үйінен тамақ шалмай, жиі осы үйге келіп анасының тамағын ішіп жүр ол кездері күйеу баласы арайды мүлде танымайтын жан секілді көзіне де ілмейді түнде бөлмесіне жастығын құшақтап күйеу баласының бүгінгі қылығымен үйге келгендегі ісін салыстырып көз жасына тұншыға ұйқыға кетеді ал колледжге барғанда күйеу баласы басқаша тағы түрленеді осылай жүргенде жаңа жылда жақындап келеді күйеу баласы әдеттегідей бірақ бұл жолы алтын сақина сыйлады сондағы қуаншы көкке сыймай қуанғаны бар ал оның өтеуі бар екенін білмеді енесі былай қаталдау болып үй шаруасына жасатқаны рас алайда барлық қалауын жасап отырды қымбат киімдер мен қалаған заттарында алып берді мереке сайын ауылына жіберіп одағайына тәттілердің түр-түрін әдемі көйлегінде салып жіберетін бәрі баласы үшін баласы арай келгілі өмірге құштарлығы оянғандай арасында қатты қобалжығанда ғана талмасы ұстайтын бірақ мына қыз үйге келгелі талма ауыру сирек ұстайды күндіз арай сабақта болғанда сол бөлмеден күйеуі шықпайды балаша қуанып жастықты құшақтап жатады арайдың келетін уақытында ол бөлмеден дереу шығып кетеді сол бір жаңа жыл сыйлығы бұл қызды құртқаны, күйеуінен де бағалы сыйлық күткен бірақ ойы әлі де бала сияқты жігіт үлкен қонжық сыйлағанда көңіл күйі түсіп кетті бұрынғы араймен қазіргі арай қатты өзгерген колледждегі группаластарында менсінбейтін бәрін өзінен төмен көрді өзін леди санаған арайда бәрі болса да еркекті құшағы жетіспейтін оның үстіне азғырып жүрген күйеу баласы бар әр күні үйге жеткізіп салған сайын оның құшағында болғанын қалайды бауыр басып ғашық болғанына қашан уақыт болды ал күйеу баласы әлі жүр барлық жылылықты көрсетіп алайда бірге болатын ұсынысты айтуға асқар емес жаңа жыл группаластары отырамыз деп кеш ұйымдастырды арай енесіне айтып көрген енесі рұқсат беріп қайтарда күйеу баласы алып қайтатынын айтты бұл арай үшін де күйеу баласына да жақсы мүмкіндік болды сол бір түні екеуі көлікте күнәлі іске барды осы бір күнәлі істерін одан кейін де жалғастырып жатты ал жасырын кездесіп жүргендері арайға ұнамайды арай күйеуінен кез келген уақытта ажыраса алады өйткені 18 жасқа әлі толмаған заңды некеде жоқ күйеу баласына көңілдесі жаным сен де ажырас бірге тұрайық деп қанша өтінсе де ол келіспейді өйткені жасап жүргендері уақытша көңіл көтеру енді міне аяғы ауырлап тағы басы қатты күйеу баласы қолына ақша ұстатқан тез арада баланың көзін құрт әйтпесе мен сенің көзіңді құртамын деп соңғы рет шығарып салғанда айтқан еді ішіне біткен күнәсіз сәбиден құтылу оңай бірақ қалай ғана адам өлтіремін инстаны ақтарып қарасам түсік тастаудың ең үлкен қылмыс екенін көріп мұндай іске қолым бармайды ал егер баланы алдыртсам енем де күйеуім де білмей қалады Алдыртпаса мені итше талап қуып шығады мынадай өмір енді менде бола ма болмай ма басым қатып кетті осы парақшаны көріп сіздерден кеңес сұрағым келіп отыр маған қандай кеңес жазасыздар иә қателік жасап күнә жасадым бірақ бәрін кеш түсіндім күйеу балаға сенген едім ол мені әйелдікке алады деп ойлағаным қат екен әйелін тастап бірге тұрамыз деп мен бекер қиялдаппын кейіпкер сөзін аяқтады